hontan e, ikusi nahi dut nola kopiatu angelu bat e, konpasa erabiliz. E, adibidez, hemen badugu ariketa bat, e, eta em, ariketa hontan ematen digute angelu bat R eta S lerroek osatzen dutena, eta e, M lerroa oinarritzat hartuz, P puntutik kopiatu behar dut hemen e, uben e, eh, dagon angelua. Beno, horretarako hartzen dugu konpasa eta lan egiteko lerroekin V zentrotzat hartuko dugu eta erradio arbi, eh, arbitarioko arku bat trazatuko dugu. Hemen oso importantea da e, oso txikia ez trazatzea posible aldin badugu konpasa ondo irekitzea asko zehatzago trazatuko du. Beraz, trazatzen dut erradio arbitrarioko e, arku hori, eta errepikatuko dut arku hori, baina P puntua zentrotzat hartuko dut. Hor daukagu lehenengo aldian erradio hori trazatzean e, bi puntu lortu ditugu. Kasuntan, esango dia, izendatuko ditut, A puntua, hemen daukaguna, eta hemen goian B puntua. MLROan e, eh, lortu dugu eh, beste, eh, beste puntu bat, e, arkua eta MLROen arteko elkar puntuan, eta hor lortu dugun, lortu diogun puntuari, deituko diogu C. Beno, urrengo e, e, urrengo urratxa, izango da A zentro hartuko dugu, eta konpasa B puntura irikiko dugu. Da, B punturaino irikiko dut. Beraz, mantenduko dut erradio hori, eta C puntua zentro hartuz, hortik trazatuko dut A B erradioko zirkunferentzia bat edo arku bat. Hau da, horatu, bere erradioa A, B dela hemen hartutako e, e, neurria. Hemen lortzen dugu bi arkuen arteko elkargunea eta jarriko diogu izen bat, D. Beno, balot, elkartzen baldin baditugu bi puntu horiek, D eta P, e, lortuko dugu lerro bat, eta lortu dugu angelua, hasierako angelua, kopiatzea. E, momentu honetan, hemen eta hemen lor, e, dauden angeluak e, neurri ber, e, dira eskerrik asko e, galdera e, galdetu lasai.